कौन कौन आ रहा है इस चैलेंज में बाप रे बाप पीछे भाग पीछे भाग पीछे भाग भाग भाग बाप रे हिल दिख रहा हिल दिख रहा बाप रे बाप नो मर्सी कैंप कर ले रहो साला खड़ा हो पीछे तो expired killing spree for the चलो पीछे के लोग पीछे के लोग पीछे के लोग ये <laughs> मार डैमेज मार डैमेज अब बताओ कैंप भी करता है तुम फट <laughs> ना फट ना मार <laughs> ना मार तू हाथ तुम अरे यार ये डैमेज हो ना नो मर्सी ओके माम तो ऐसे कमा लो mercy! की अम्मा होगी Clear! Dead! मरवे ना करे का 98 से हमारा हम टू पर मर जाए अच्छा ये देखो गलो गलो गलो गलो Killing spree for the blue team! Killed! मार मार मार Clear! Blue team victory.